Oi! <laughs> Quanto tempo! tudo bem, agudo? Oi. Eu queria falar uma coisa contigo. Ela não vem. Ela não vem. Levei um bolo. Ah. Lindo. Uhum realmente. Oi. <laughs> Oi, tudo bem? isso. É isso, é vai, é isso, é isso. Oi, oi, oi, tudo bem? Normal, normal. Oi, oi, tudo bem? Hum, aconteceu um negócio e eu precisava muito da sua ajuda. Ah, eu achei que você não viesse mais. Eu só vim porque a Patrícia não foi trabalhar hoje. E... Eh, aconteceu alguma coisa? Ah, ela tá estranha. Estranha como? É, ela tá... Desde quando você se preocupa com a Patrícia? Calma. Calma, tá bom? Eu vim na paz. Mas, o que é que você quer? Fala logo. É... Então, Céu, eu preciso da sua ajuda. <laughs> Da minha ajuda? É sério. É sério. <laughs> Tá precisando da minha ajuda agora, ó. <laughs> Ai, ai. Lá Fala, Silvia.